Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է ստեղծել HTTP server Node.js-ի մեջ, մի server, որը կարող է մատուցել տարբեր ֆայլեր, հա, մեր public papka-ից։ Մենք նաև տեսանք ինչպես կարելի է ավելացնել ավել router, հա, որոնք որ կարող են մատուցեն սովորական text կամ JSON կամ միգուցե մի հատ error։ Բայց իրականում այս օրինակը շատ པարզ էր, բայց մենք գրեցինք բավականին շատ քանակի կոդ, Եվ կարելի է ենթադրել, որ եթե ավելի լուրջ պրոյեկցիա լիներ, այսինքն մենք ունենայինք մեծ քանակի ֆայլեր եւ եւ բազմաթիվ ռաուտեր, այս կոդը շատ շուտ կդառնար բավականին կոմպլեքս, բավականին բարդ։ Այդ պատճառով ստեղծվել են տարբեր framework-ներ, որոնց ամենահայտնին կոչվում է Express.js, ում նպատակը հեշտացնելն է այս ամեն ինչը։ Այսինքն նա մեզ հնարավորություն է տալիս այս ամբողջ լոգիկան, STP լոգիկան, հա server-ի լոգիկան գրել ավելի քիչ կոդով, ավելի պարզ եւ ավելի լավ ոնց որ դասավորված։ Հմ։ Նենց որ եկեք տեսնենք ինչպես կարելի օգտագործել Express.js։ Ուրեմն ես ստեղծեցի մի հատ նոր պրոյեկտ, այսինքն մի հատ նոր papka directory, լրիվ դադարք եւ իրեն բացեցի Visual Studio Code-ով։ Հիմա ես պետք է անեմ npm init-y, որպեսզի ստեղծեմ package.json file-ը, ահա, նա ստեղծվեց, խնդրեմ։ Ամ եկեք clear անենք սա եւ հիմա իհարկե մեզ պետք է ուրեմն նախևած ստեղծել մեր ֆայլը, որի մեջ մենք կգրենք մեր կոդը, այնպես որ եկեք ստեղծենք մի հատ index.js, որի մեջ մենք կգրենք մեր ոնց որ կոդը, չէ՞։ Լավ, հիմա ինչ պետք է անենք։ Եկեք install անենք node-man-ը, այնց որ npm install node-man save dev որը ուրեմն ուրեմն կստեղծի node modules papkan եւ node man-ն եւ բոլոր իր կոնսոլ կախված պրոյեկտներին կգցի իր մեջ։ Հիմա package.json-ի մեջ, ինչպես տեսնում եք, dev dependency-ների մեջ կա node man-ը։ Եվ նաև պետք է install անել express, հենց որ եկեք անենք npm install express և հիմա ինքը ուրեմն կքաշի Express-ին, նույնպես կդնի Node Modules-ի մեջ և ինչպես տեսնում եք, ուրեմն Express-ը նա դրեց մի հատ առանձին ցուցակի մեջ, dependency-ների մեջ, էլի, որովհետև dev dependencies դա այն պրոյեկտներն են, որոնք որ մենք օգտագործում ենք development-ի համար, այսինքն կոդ գրելու համար, Իսկ հենց dependency-ները դա այն կոդն է, որը հենց մենք օգտագործենք կոդի մեջ։ Որ express-ը այդ մի օրինակն է։ Հիմա, որպեսզի մենք աշխատացնենք Node-ը, մենք ստեղ պետք է script-ի մեջ գրենք, ուրեմն, որ մենք մեր մոտ կա մի հատ dev անունով script, որը թող կոչ լինի node-man index.js եւ իհարկե մենք օգտագործում ենք module-ներ, այնպես որ ստեղ կգրենք type եւ module։ Այդքան բան։ Ա, Okay, հիմա ստեղ եթե անենք npm run uh, dev, հնչեմ, ուրեմն node-ը աշխատում է։ Okay, եկեք կոդ գրենք, նենց որ գնանք index.js եւ անենք import express from express, ստեղծենք express-ին, վերագրենք օրինակ app constant-ին եւ հետո ասենք իրեն, որ ինքը լսի հետեւյալ port-ին 3001 օրինակ։ Okay, եկեք տեսնենք ինչ է սրա արդյունքը։ Հենց որ եկեք ստեղ refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, ստանում ենք cannot get slash, չէ՞։ Եվ տեսնում եք 404-ը մեզ վերադարձել, այսինքն express-ը արդեն այդ սա լոգիկան ավելացել է, որ եթե ոչ մի route-ի, ասում ենք ոչ մի route-ի օրենքներ չենք նշել, չի բռնում, նա վերադառնում է 404, չէ՞։ Այդ ամենը լավ է։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք այստեղ։ Տեսնում եք, ստեղ գրած է get, Ուրեմն HTTP խնդրանքները կան տարբեր տիպի։ Կա get խնդրանք, կա post խնդրանք ու կան որոշ ուրիշները, որի մասին այսպես չենք խոսում։ Get-ը հիմնականում նշանակում է, որ կլիենտը ուզում է, որ server-ը մի բան իրեն ուղարկի, հա? Post-ը հիմնականում այն ժամանակ օգտագործվում, երբ որ կլիենտը դեպի server ինչ որ data է ուղարկում։ Օրինակ ֆորմա է ինչ որ user լրացել, ու այդ ֆորմայի ինֆորմացիան ուզում է ուղարկել server-ը հա, որպեսզի օրինակ սերվերը բազայի մեջ գրի կամ ինչ որ բան։ Սա կարևոր է։ Ինչու է կարևոր, որովհետև դա մեզ պետք է իմանալ, որպեսզի մենք օրենքները գրանցենք։ Ուրեմն մենք ասում ենք app-ջան, express app-ջան։ Երբ որ get լինի, եւ ուրեմն URL-ը լինի slash, այդ ժամանակ կանչիր այս ֆունկցիային, որը կընդունի request եւ response։ Okay, բարձր։ Իսկ ինչ ինչ մատուցենք այն ժամանակ, երբ որ slash լինի, թե եկեք ուղարկենք rest.send, send չենք տեսել։ Ինչու send, այլ ոչ թե end, որովհետև այդ header-ները, այն վերևը որ գրում ենք, է, երկու այդ կոդը, status կոդը, header-ը բան, այդ ամեն ինչը մեզ պետք չի գրել, այդ ամեն ինչը express-ը տակից ճիշտ ձևի կգրի։ Այսինքն, եթե հիմա ես այդտեղ փոխանցեմ ինչ որ object, օրինակ, այսպես object name Joe, օրինակ sense մի բան, չէ՞, express-ը գիտի, որ սա object է։ Հետևաբար ինքը իրեն կդարձնի JSON եւ head եւ content type-ում կասի, որ ինքը JSON է։ Եկեք տեսնենք։ Եկեք ուղարկենք միած միած refresh տանք։ Ինչպես տեսնում եք, մատուցեց JSON-ը, չէ՞։ Իսկ եթե ստեղ դրա տեղը փոխանցենք text, hello, օրինակ sense, չէ՞։ Այդ ժամանակ էլի express-ը հասկանում է, որ սա text է եւ կդնի սովորական text plain, հա, ինչ որ տես մի բան։ Եվ կստանանք այդ ինֆորմացիան։ Ահա, խնդրեմ, հալո։ Ամեն ինչ աշխատում է, ամեն ինչ པարս է։ Okay, իսկ եկեք մատուցենք ֆայլեր։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ papka կամ folder public, որի մեջ տնենք մի հատ index.html։ Okay։ Եկեք ստեղծենք իրեն եւ ստեղ գրենք hello armenia։ Օրինակ sense մի բան, չէ՞։ Okay, իսկ ինչպես այդ ֆայլը ուղարկենք։ Կարող ենք անենք sense բան, նայեք rest.send file եւ հիմա դնում ենք ուղակի path-ը դեպի այդ file-ը այնց որ մենք կօգտագործենք ուրեմն import path from path um եւ ստեղ կասենք path.resolve ուրեմն մեզ պետք է public/index.html, չէ՞, sense մի բան։ Այդքան բան։ Send file response-ին ասում ենք ուղարկի այս ֆայլը ու ասում ենք որ ֆայլը։ Դրանից հեշտ բան, next-ը։ Refresh, տեսակ, մատուցվեց Hello Armenia։ Այսինքն այն create read stream ու pipe բան եւ այլն ու header-ները գրելը, mime type-ը գրելը բան։ Պետք չի։ Express-ը այդ ամեն ինչը մեր տեղը անում է։ Հավեսա չեմ։ Լավ, դե եկեք ավելացնենք մի քանի ուրիշ բանը։ Եկեք app.get, օրինակ hello ուրիշ router ավելացնենք, որը կընդունի էլի request response, եւ սա թողանի ուրեմն rest.send ինչ որ text։ Yay։ Եվ նաեւ կարող ենք իհարկե մատուցել JSON։ Մի րոպե։ Hello-ի տեղը կգրենք by եւ ստեղ կմատուցենք ինչ որ JSON, որը սովորական object է, չէ՞, name այդքան բան։ Հեսակ ինչ հեշտ է։ Այսինքն ստեղ մենք մատուցում ենք file, ստեղ մատուցում ենք սովորական text Ստեղ մատուցում ենք JSON, այսինքն հիմա մենք ստեղ կարող ենք ընդհանրապես գրենք hello եւ ստանանք yay, գրենք bye եւ ստանանք այդ JSON-ը կամ գնանք slash-ին կամ սովորական ոչ մի բանին եւ ինքը քանի որ slash-ը կվերադառնի այդ ֆայլը, այդ HTML ֆայլը, որի մեջ կա hello armenia։ Դեռ ամեն ինչը շատ հեշտ է, չէ՞։ Okay, իսկ ոնց անենք, որպեսզի մատուցենք տարբեր ֆայլեր։ Հիշում եք այն middleware-ը, այսպես ասած, որ մենք գրել էինք, այն ֆունկցիան, որը նախկիավար ստուգում էր, եթե խնդրանքը ֆայլի է եւ միանգամից ուղարկում էր ֆայլը, իսկ հակառակ դեպքում նոր մնացածներ անում, բարձվում է express-ը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է։ Ինչպես, նայեք sense։ Մենք եթե անենք app.use, use նշանակում է օգտագործիր։ Եվ ստեղ մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ function այսպես ասած middleware function, եկեք arrow գրենք, ինչու՞ չէ, ինչ տարբերություն, ավելի քիչ ունի։ Նա ընդունում է request, response եւ next։ Սենց բան մենք տեսել ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ ինչո գործողություն կանենք, եթե ուզենանք, որ ինքը շարնակի ստուգել ուրիշ օրենքներին, մենք կկանչենք next, օրինակ ստեղ եթե կանչենք next, ոչ իման չի փոխվի, ամեն ինչ կշարնակվի աշխատել ինչպես շարնակվում, աշխատում էր, տեսակ, էլի աշխատեց։ Ստեղ մենք կարող ենք տարբեր բաներ անենք, կարող ենք request-ին բան object-ի վրա տարբեր բաներ ավելացնենք, կարող ենք ինչ որ ինֆորմացիա փոխենք, կարող ենք log անենք, օրինակ ստեղ կարող ենք անենք console.log եւ տեսնենք ինչ է եկել request.url օրինակ։ Հիմա այս ժամանակ ամեն անգամ ինչ որ խնդրանք կա, ինչպես տեսնում եք, ստեղ console-ում նա կգրվի, կգրանցվի, եթե հիմա անեմ hello օրինակ, ինչպես տեսնում եք, ստեղ այստեղ նա գրանցվեց, հա՞ Ինչու, որովհետև բոլոր խնդրանքները անցնում են այս ֆունկցիայի միջոցով եւ այս ֆունկցիան գրում է console-ին այդ request-ի, այդ խնդրանքի այդ URL-ը եւ նոր կանչում են next, որպեսզի ինքը շարունակի ուսումնասիրել այս մնացած router-ին։ Եթե next չանենք ստեղ, մենք կարող ենք օրինակ միանգամից անենք rest.send, yay։ Օրինակ sense բան։ Այս ժամանակ այս այս router-ը երբեք չեն աշխատի, որտեղ ինքը ամիջապես կմտնի ստեղ, կուղարկի yay եւ բրց։ Next-ը մենք չենք կանչում, հետեւաբար այդքան բան։ Այսինքն ստեղ հիմա refresh տամ, տեսնում եք yay։ Ինչ էլ ուղարկեմ, կվերադասնի yay։ Okay, այսինքն ստեղ մենք կարող ենք ուսումնասիրենք request-ի URL-ը, ստուգենք public-ի մեջ տեսնենք այտենց file կա թե չէ, եւ եթե կա ուղարկենք, եթե չկա, չուղարկենք, չէ՞։ չու Մենք կարող ենք ավելացնենք այդ լոգիկան, բայց պարզվում է Express.js-ը այդ լոգիկան արդեն ունի։ Ուրեմն նայեք, նու նախ եւ առաջ եկեք սա փոխենք, դացնենք next, որպեսզի log-ից հետո ինքը ասի շարնակի, եւ դրանից հետո եկեք ավելացնենք մի հատ ուրիշ middleware, որը մենք կստանանք express-ից։ Մենք ասենք express.static եւ իրեն կփոխանցենք text, որը կլինի անունը n papkai կամ path-ը դեպի n papkai, որի մեջ մենք ուզում ենք, որ ինքը նայի։ Public։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս middleware-ը ընդհանրը request-ի URL-ը log կանի եւ կկանչի next։ Այս middleware-ը կստուգի request-ի URL-ի մասը եւ կտեսնի այս papկայի մեջ կա ֆայլ այդ նույն անունով։ Եթե ունի, միանգամից կուղարկի, եթե ոչ, ինքը տակից կանչում է next որ նշանակում է ինքը կշարնակի եւ կստուգի այս օրենքը, հետո այս օրենքը, հետո այս օրենքը եւ այլն եւ այլն ու տենց հատ-հատ նա գնում է միջև այն պահին, երբ որ օրենքը ուղարկում է եւ վերջ։ Հա, այդ ժամանակ ու next չի կանչվում։ Այդ ժամանակ արդեն չի շարնակում։ Կարծում եմ այդքանը པարզ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ուրիշ ֆայլ, new file, style.css, հղում իրեն ավելացնենք ուրեմն մեր HTML-ից Եվ եկեք ստավդացի SSի մեջ, ասենք body color red, ոկե, այդքան բան հիմա տեսնենք սա կաշխատի, թե ոչ։ Հնչեմ, տեսնում եք կարմիրա։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստավդացի SSը մատուցվեց։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ խնդրանք եկավ http get-ով դեպի slash/style.css, իսկ բանի express-ի ուրա ուրա ուրա ուրա ուրա express-ի այս middleware-ը ստուգեց թե կա style.css այս պապկայի մեջ, տեսավ որ կա եւ միանգամից ուղարկեց։ Իսկ եթե մենք խնդրեինք ուրիշ բան, օրինակ /hello Այդ ժամանակ ինչ եղավ։ Այդ ժամանակ ստեղ եկավ եւ մենք log արեցինք, կանչեցինք next, չէ՞։ Ինչպես տեսնում եք, հեսա log արածը մեր hello։ Հետո այս ուրա, այս այս middleware-ը ստուգեց այդ ֆայլի անունով, հա, hello անունով ֆայլ կա public-ի մեջ։ Բաժե որ չկա, կանչեց next, եկավ ստեղ, s չեղավ, եկավ ստեղ, s եղավ, s օրենքը բռնեց, չէ՞։ Հետևաբար նա կանչեց s ֆունկցիային, որը ինչ արեց, ուղարկեց y, խնդրեմ։ Եվ այդպես քայլ առ քայլ նա աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչպես տեսնում եք, մենք express օգտագործելով բավականին մեծ կոմպլեքս բարդ կոդ դարձեցինք շատ ավելի պարզ։ Բաժնում եմ այս կոդը կարող ենք մի քիչ էլ մաքրենք, տես լոգը որպես օրինակ էր, այդ հանենք, ստեղ կարող ենք ոչ թե մենք ուղարկենք ֆայլը, այլ սա ջնջենք, անենք ուրեմն request.redirect index.html redirect նշանակում է ոնց որ փոխում ենք ճանապարհը, էլի փոխում ենք հաս URL-ը, հա, այսպես ասած։ Ու այդ ժամանակ արդեն էս մեր static server-ը իր գործողությունը ճիշտ կանի և կուղարկի index.html-ը։ Այդ ժամանակի միջոցով մեր path-ն էլ պետք չի, հեսա տեսնենք ամենաաշխատում է թե ոչ ահա աշխատում է, այդքան բան, էսա եղած չեղած։ Այսինքն Express.js-ը շատ օգտակար է, որտեղ նա շատ հեշտացնում է server գրելը Node.js-ով։ Այդքան բան հույսով մեզ քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։